perdón, no te lo podía decir. Alex. Alex. Alex. Ma, ¿eres feliz? No sé. ¿Alguna vez lo fuiste? Esta es una de las oficinas del negocio. Le decimos la casita. Pues sí parece más casita que oficina. Ese es el punto. tenías razón. Sí me interesa. ¡Estoy viendo tu mierda por tu culpa! ¡No dejó mi papá! ¡Por tu pinche culpa!